दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मुशरफ हुसैन और आज आपके सामने मैं एक घरेलू देसी नुस्खा लेके आया हूं ख़ास तौर से ओमिक्रोन के मरीज़ों के लिए जो अपने घर में रहते हुए आइसोलेशन में अपना इलाज कर रहे हैं या जिनको हल्के फुल्के लक्षण हैं जिनको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है बड़ा आसान नुस्खा है आप अपने किचन में इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं लेकिन बहुत लाजवाब है इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छी है और आपके जो सिम्टम्स हैं ख़ास तौर से जो गले की खराश है या गले का जो दर्द है उसमें काफ़ी आपको राहत मिलेगी तो आप इसको नुस्खों को नोट कर लें आप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं वीडियो शेयर कर सकते हैं सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा इस दवाई का और इस नुस्खे का या इस काले का फ़ायदा मिले स्वादिष्ट भी है ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा कड़वा होगा इसका स्वाद भी अच्छा है क्योंकि मैंने खुद इसको इस्तेमाल किया है तो जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सिंपली आपको अगर एक कप ये बनाना है काढ़ा तो उसके लिए आपको कम से कम डेढ़ से दो कप पानी लेना पड़ेगा क्योंकि इसको आपको काफ़ी देर उबालना पड़ेगा तो उसमें आपको पाँच आप लौंग डाल दीजिए पाँच सफ़ेद या छोटी इलायची ले लीजिए उसके अंदर छोटा सा एक टुकड़ा जावित्री का डाल दीजिए अपने किचन से लेके और उसमें आप अदरक या अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं अदरक ले तो बेहतर है तो एक छोटा टुकड़ा अदरक का कूट के इसके अंदर डाल दीजिए आप इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा बहुत नमक या चीनी भी डाल सकते हैं अगर आपको स्वाद चाहिए अदरवाइज़ आप बिना नमक और चीनी के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ साथ इसमें आपको अगर अमरूद का पत्ता मिल जाता है अमरूद का पत्ता उसमें डाल दें और उसके साथ करीब एक चम्मच जो हम आटा छानते हैं उसके ऊपर जो छना हुआ पार्ट रह जाता है ऊपर आटा नीचे और ऊपर जो छानस ऊपर रह जाता है उसका एक चम्मच इसमें डालें और इसको अच्छी खासी देर तक उबालें सो so दैट ये पानी जो है वो थ्री बाई फोर्थ या आधा हो जाए और उसके बाद इसको छान लें और इसको सुबह शाम में इस्तेमाल करें इसको आप इस्तेमाल अगर करेंगे तो एक तो आपके ज़ुकाम में फ़ायदा करेगा आपकी नाक खोलने में मदद करेगा और गले में तो ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है गले को सूदिंग इफेक्ट देता है गले में जो बहुत ज़्यादा खराश है वो आपको दो घूट लेते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है और अगर आप इसको लगातार तीन से चार दिन पीते हैं तो आपके सिम्टम्स काफ़ी हद तक रिलीव हो जाते हैं साथ में आपको बुखार के लिए सिर्फ पैरासीटामोल लेने की ज़रूरत है ये जो बाकी मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो गले के लिए ख़ास तौर से आपकी खांसी को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही लाजवाब नुस्खा है आप इसको यूज़ करें उन लोगों को शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है और इसका फ़ायदा उठाएं मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपकी जानकारी वाकई अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर लेना लाइक कर लेना और कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं धन्यवाद